Gue Tidak Pane. Gue skip Pane. Balik lagi. Bersama kami. Di Masa Muda TV. Pada episode kita kali ini kita akan bikin uh, pastel. Pastel. Pastel, isi ayam. Ah. Mm cincang jadi sama kayak isi-isi kayak risol terus kroket ya yeah. yeah. tapi Cuma ini sama ayam. ayam nah untuk bahan-bahan pasalnya deh ada tepung uh, terigu yang medium uh, protein yang medium itu 250 airnya 100 kurang lebih margarinnya 50 gram sama telur satu untuk isinya kita pakai daging cincang ayam, Ay, daging ayam cincang. Daging ayam cincang. Nggak so. salah sih. Ya. Uh, dan bawang, wortel yang dipotong dadu, soun, bener? bawang bombay, sama telur puyuh. Telur puyuh. Nah, jadi jadi bikin kulitnya kan? Lagi. Gue bikin isinya. Okay. Yo men, so gue gak bisa bikin kulit-kulit begitu men. Belajar dong. Tapi Dede punya itu nggak? Apa? Gilingan pasta itu loh biar gampang gak ada. Di rumah sih ada. Men, pakai tenaga lagi dong men. Oke, oh ya, jadi kita bikin isi dulu. Ini bumbu bombay. Kita chop kasar aja. aku ya. Barang dikit. Sip. Kita nyalain gorengannya. Dikit mel. Up. sisihin margarinnya kurang lebih 1 sendok makan 50 gram. udah panas kita masukin bawang bombaynya wortelnya juga bisa dimasukin biar dia matang duluan soalnya dia keras buat diri sih ini kayak lebih kayak adonan pie gitu kan cuma digoreng oh kulit pie iya nah terus bawang putihnya masukin satu sendok teh sama daging ayamnya ini daging ayamnya berapa deh tadi 200 kurang lebih Thank you nah sambil nunggu daging ayamnya matang kupas lapuinya dulu ya titip ayamnya dek bergoyang-goyang siapa yang goyang-goyang? lo ngapain? goyang-goyang ayamnya maksudnya oh. ini dan bangga mau masih mau Udah bumbuin belum? Belum. Kasih kecap asin dikit ya, Dek. Ntar begitu matiin baru masukin soundnya deh. Soalnya soundnya udah matang kan. Ini eh, tadi dimasak atau direndam dong deh soundnya? Di pokoknya rebus air panas, terus masukin sounnya kira-kira 2 menit angkat. Ini telur buihnya mau satu pastel satu ya? Setengah aja deh. Ya, tumpah-tumpah. Maaf ya. Masih ke siaran? Oh, udah lembek. Ya lu masukin aja soalnya. Matiin habis itu tapi. Takut nanti hancur gitu deh lembekan. Matiin lagi ya. Nah, potong-potong dikit. Susah nih, sampai keringetan pas sentuh. Isi udah matang. ini juga udah deh. Intinya tinggal di hmm, kepengin. Kasih tepung dikit. Lu pisau nggak deh? Uh, boleh buat motong-motong. Oh. Uh. Nggak mau dipotong setengah dulu deh. Ya, langsung aja, dia. langsung. Hah? Mau Langsung aja. Langsung aja, Cetak pakai apa nih? Pakai tutup papras aja. Pakai ini kegedean? Hmm, enggak sih, tapi susah kayaknya. Pakai ini kegedean nggak? Sama ah, aja. Sama. <laughs> Setipis apa sih? Tipis banget, men. Atau enggak nggak mateng dia dan nggak kopong nanti segini yuk makanya gue bilang belah dulu nanti tipis-tipis ini kan enak nah lama ya tangan nah, gue kena pisau Ini udah tipis kurang lebih 2 sampai 3 milimeter terus sekarang dari nah. mana kan jadi biasa gaya sekarang kita potong jadi Ji suka bikin adonan buat sus gitu ya kan, taruh ya, di atasnya biasanya setipis ini nggak bisa ditutup nggak bisa makanya jangan gitu dong bisa kok bisa hup ya nggak bisa dari keluarin ini pakai garpu oh men oke okay, oke okay. pakai garpu apanya pakai garpu di pencet-pencet oh gua gitu, kira di kepang, men ya kali deh lo bisa nyepang sampingnya nggak bisa lo tunjukin deh dengan gimana cara buat yang lakukan lukan aja gitu keren ya gue ya itu kalau itu dari garpu ya, kita tarik tarik dikit coba, coba ini nih nih tuh mau pakai garpu aja terlepas loh tapi kan tuh ya udah oke oke gue dulu suka sehari bikin sekitar 2000 pangsit gitu diginiin pangsit kan iya men wonton tuh. wonton tuh. Ya, jadi ngeliatnya sih sebelah sininya sebelah belakangnya kayaknya jelek gitu men tuh kayak abstrak <laughs> okay. jadi one side dia one side only harga diri Woi, pastel lu sebenarnya dari mana sih Al? Gak tahu. Kayaknya pastel mungkin awalnya dulu pai kali dia. Lu bilang tadi bentuknya kayak Iya, itu, ini kayak ada pai. gitu, elastis. Jadi mungkin orang Indonesia dulu males gitu bikin loyang. Karena orang Indonesia kan makannya sedikit berlebihan tuh. Mungkin kalau dibikin satu loyang jadi buat buat berenam tapi cuma cukup buat berempat. Nah, gitu. ini kalau ini kan dari portioning ya kan. Kalau dilihat-lihat ini kayak orang satu. Kayak Jangan chicken nambah. pot pie, kan. Kayak chicken pot pie, tau kan? chicken papai. Oh iya kayak chicken puff istri gitu ya? Iya. Cuman satu-satu. Kalau iya, chicken Iya jadi kan udah ini kan udah udah di portioning gitu. Iya. Satu aja jangan lebih. Ingat saudara. Kan kalau orang zaman dulu kan anak banyak tuh 12, 15. Kalah kelinci men. <laughs> kan banyak anak banyak ya. Lumayan tricky. Tapi kalau pakai garpu gampang ya. Tapi kita nggak punya garpuan. Tolong dong garpu dong. Nggak ada tangan ajaib lagi nih hari ini. ada tatonya lagi. Ini kalau pakai garpu, jadi gini-gini nih, Dek. Iya. Gitu kan? Betul. Oh, ada dua macam metode ya? Yo, iya, iya men. Ada juga Sekarang yang juga udah ada, ah, bulatnya gitu jadi dia bentuknya Nah, bulat gitu, masukin terus tengahnya ada liputannya, masukin, kasih terus tak gitu. Yo, bro, buat ibu-ibu instan gitu. Sebenarnya itu udah dari zaman dulu, mama punya. Jadi ini minyaknya kita nyalahin. Iya, ibu-ibu instan ngerti kan, Dek? Hmm. Jadi yang yang itu loh yang bumbu sekarang udah jadi bumbu rendang, bumbu soto ayam. Jadi instan kan tinggal srek. Jadi ntar bumbu yang itu nggak jadi nggak jadi loh bumbu apa <laughs> hmm. Ini udah jadi apa nih ya pokoknya dibentuk ini deh sekarang kita goreng mau apa ini? hmm ini deh tadi sisanya gue jadiin itu deh pie gue jadiin pie Tang, tang. Woo. Oh, udah mulai sokak-sokak. Balik, Dik. Yo, yo. Angkat, Dik. Ya, Yo, Yoho. Yaku. woo, Yo, man. Jadi dari Tadi berapa? 250 ya? 250. 250. Jadi berapa? Jadi sekitar 2 lusin plus 1 satu ekokot chicken pie. Satu apa? Ekokot. Itu kan ekokot namanya. Ada kepangan. Ada oh, yang kepangan bagus. Asli tadi gue yang bikin. Iya, yang kayak dinosaurus. Oh. oh pastel uh, isi ayam, soun, wortel. Yang itu nggak kita kasih lihat? Nah, itu nggak, itu buat gue aja. Uh, terus uh, adonannya gimana tadi? Uh, bentuknya ini. bentuknya kayak adonan kulit pie. kulit pie. Jadi kayak apa ya? Kalau Indonesia selain pastel apa yang kayak gitu? Gak ada. Gak ada. Ya? Gak ada. Pastel ini dia. Oh iya, kulit pastel artinya ya. hmm. apa? Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode kita yang lainnya. Tinggal klik aja di www.masaklo.tv atau subscribe channel kita di YouTube. Yang penting tetap di Masak.tv. Masak. Masaklo